तुहरा दुआरी पर आहिल बड़ा चल जही बाह के साथ तुहरा दुआरी पर आहिल बड़ा चल जही बाह के साथ याद आई तोहार हम कहीं से जियब याद आई तोहार हम कहीं से जियब दे दो पुड़िया जहर खा के मर जाई दे दो पुड़िया जहर खा के मर जाई तुहरा दुआरी पर आइल बड़ा चल जही गोपियावा के साथ तुहरा दुआरी पर आइल बड़ा चल जही गोपियावा के साथ याद आई तोहार हम कही से जियब याद आई तोहार हम कही से जियब दे द पुड़िया चहर खा के मर जाई दे द पुड़िया चहर खा के मर जाई से जिया सजैलू पियावा के मनैलू दिल तोड़ के हमारे से जिया सजैलू पियावा के मनैलू दिल तोड़ के हमारे गैलू आबेला याद बचपन के तोहार आज साथ में कहा कैलू बहे आंख से आंसू दर्द कही से सहब बहे आंख से आंसू दर्द कही से सहब दे द पुरिया चहर खा के मर जाई बेदह पुरिया जहर खा के मर जाई तुहरा दुआर पहल बरात चल जहबू पिया के साथ याद आई तोहार हम कही से जियाबू याद आई तोहार हम कही से जियाबू दे दुरिया पुरिया जहर खा के मर जाई देह दह पुड़िया जहा खा के मर जाई हित डोहित प्यार कर विश्वास सुकरिता के न करी हनेरा राही डोहित प्यार कर विश्वास सुकरिता के न करी हनेरा सिंगर दीवाना गंगा ले नहीं पाई उन्हें कहा बिना एको सास कहे राहुल सुजित अजित छोड़ दान यब कहे राहुल सुजित अजित छोड़ दान यब दे द पुरिया जहर खा के मर जाई देह दह पुरिया जहर खा के मर जाई तुहरा दुआरी पहल बरात चल जहिबू पिया के साथ याद आई तोहार हम कहीं से जियब याद आई तोहार हम कहीं से जियब दे द पुरिया जहा खा के मर जाई रे दपुरिया जहर खा के मर जाई मधुर रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली